қиынымыз өзгерту қиын өзгерту қиын бізді көңіл күй түрлі түсті өзгерту қиын бізді көңіл күй слишком күшті бұл біздің үй бұл біздің ми бұл біздің санамыз өзгерту қиын өзгерту қиын бізді көңіл күй түрлі түсті өзгерту қиын бізді көңіл күй слишком күшті мән бермей тек анда санда өртенеді мектеп күндегі жүріс ептеп күндегі жүріс пластикке кейбіреуі тентек кейбіреуі ерке кейбіреуі романтик бля біздегі осындай орта осындай қоғам Өрменек келем көлденең тіккен өлдігенгім келберек көкең келді келді ба ғой енді оқудың ақысы ақымақтық елітіп ау бөлмеңді біреу келді біреу келді бәрі чисто по приколу бәрі чисто по приколу көрсетер өмір жолын оу жүргенін құрсын анаша жоққа ұтады картада да адам не даман дамиды сюда тері жақында деп болып кетсең де анаша жоққа ұтады картадан да адам не даман дамиды суда тері жақында ол біздікі